大家好，今天要来做海报抱枕。这个如果会了之后，除了立体的跟刺绣的不行之外，那个要用吹风机才有办法。基本上任何基本款的娃娃跟抱枕都难不倒你了。如果你是新手的话也没关系，因为我也是第一次做抱枕，以前我从来没接触过裁缝，连缝扣子都不会，所以不用担心，我都可以，你们一定也可以。这只白色的是我做的第一只。 鼻子跟肚子都缝的不圆，很多零零角角，针脚都露出来，还很凌乱。这只黄色的是第二只，鼻子跟肚子边缘就漂亮很多了，但是形状还是不够好看，中间也缝歪了，然后缝主体的时候线拉太紧，导致很多皱褶，所以缝的松紧度要拿捏好，不能太松，也不能太紧。 再来做到第三支的时候，品质就稳定很多了。所以先学会技法，之后剩下的就靠练习，一定会越做越漂亮。那现在就开始来制作吧。